हेलो हेलो बोल स्वामी देखिए ಮೊಬೈಲಂತೆ भी शेयर ಶೇರ್ ನಕ್ಯೋ याद रिदार नक्यो याद अरफिया तो रहने नक्यो इंशाल्लाह Thank mm. you. Ah

हर्फ़ पढ़ा हज़ार कितो

Rasulullah ど <laughs> こ